Скажу, в Сеуле там кошмар. И Сеул, и Италия больная. Ну, Украина пока держится. У нас, сказали, нема. А то, что будет, я не знаю. И это, вчера сказали, что э, от какого-то зверька вся пошла эта зараза. И болтают то, то звери больные, то лаборатории там их штук 13. И где-то пошла утечка. Или хотят просто-напросто сократить численность, или Китая, или всего, всей планеты, или что-то странновато. Что она будет, дальше, дальше посмотрим. Но, опять повторяю, острую пищу кушайте. Она как убивает всю эту заразу. Ну и жила для укрепления всего организма, это жир. И тоже, ну их много, но лучше рыбий он всасывается хорошо в кровь. Ну а там слушайте дальше, смотрите и улыбайтесь, которые будут анекдоты.